И во всем мире вертолетчики летают с баночками. Ни у кого нет специальных приспособлений. Опять мне все самое сложное. Стой, снимай, как дурак. Ну че ты, блин, как колхозник. Вон золото, вон, да, надоело вы, уже оно. Выкидываем. Рыбу бы поймать, нафиг это золото. Офигеть. Ха, я трактор нашел! Нифига себе! День как вечность, да? Бесконечно. Серые будни полярников. Лошади уходи, лошади уходи. Привет, народ! У нас доброе утро. Так, ребятки, вот мы получили палатки от Polar Bird. Да-да, у нас теперь на Путарана будут палатки. Вертушки наши улетают за гостями. Сегодня гости прилетят. Кто, пока секрет. мощная вертушка, блин, мощная вообще. 7010 метров, в рекорд взлета и посадки. На гору он садился, в Гималаях. Где шерпы живут. Это такой небесный шерп, ребят. Вертуха вообще мощная. Ну, в принципе, вы видели, как мы в грозу летели на нем. Мишка боялся, глаза зажмуривал даже. Ну что у нас тут получается? Вот стоят палатки. Две штуки. Хоп-хоп. На первый, второй рассчитанный Мишка ставит он полы. Палаточку. С двойной юбочкой. Все как положено, да, Мишка? Да. Никто не проскочит, нам не... Так, ребят, проводим эксперимент. В бане комара. Тьма просто. Смотрите, что творится. Оставили термоцел здесь. Сейчас минут через 5 зайдем, посмотрим, что будет твориться с ними. Ну что, ребят, прошло минут 5, наверное. 8, 10, ну пусть 10 даже. Здесь, как мы видим, комар, ну еще есть. А в бане что происходит? О, а в бане, ну сами видите, что было и что стало. Они визжат, пищат везде, слышите? О, полный таз комаров, посмотрите. Все попередохло. Все на полу лежит, ребятки. Все просто на полу лежит. Это, конечно, тема. Термоцел рулит. Вот кто бы что ни говорил. Гера. Очень приятно. Здравствуйте. Я Дима, Слава. если у вас что есть, Слава. Гера. Гера. Ты где главный фанат? Вот он. <laughs> Чего фанат-то? Как чего? Брикотки наконец. Да, где он? Павел Валерьевич, ваше ощущение от полета? Ощущение очень. Природа, Замечательная, полет замечательный. Красота неописуемая. Да? Комфортненько? Комфортненько, вообще замечательно. Пашки Визор, ты первый раз Вера. такой большой. Павел. Народ, смотрите, что происходит. Герасим Васильевич выполняет работу физическую. Ну вот и все, почти все заселились. Потом заглянем, посмотрим, как они там. Ребятки, пошли на совещание. Ты приехавшие вновь. Все за стол. А, Ребята, Ты что, Димыч, тебя ждем. Почему так э, собрал? По тебе. Хочу, чтобы вам... Наконец-то все в сборе. Встретились, познакомились. Третья волна рыбаков на месте. И в этот момент проходит инструктаж. Медведя не кормить, в туалет на тропинке не ходить, ну и вообще по возможности как можно больше дышать свежим воздухом, ловить рыбу и хорошенько запоминать красоту и щедрость этого богатого на дары края. Кстати, кто узнал вновь прибывших, пишите в комментариях. Передавайте приветы. Я думаю, что они обязательно посмотрят этот ролик и прочитают комментарии. Вася отжал уже футболку кого-то, а? долго что ли? Ёлы-палы! О, уже побрили! <laughs> сверху да прям. Мне кажется, всех видать. Давайте в майках-то сфоткаемся, ребят. Сейчас, Саня. Ну что, нам, нам Нет, мы если, нужны там. Если да, один кто-то один кто-то смелый может здесь. Дима Прикоткин, ты понял, что мы в палатке с тобой? А, на самом деле, впечатление первое. Понятно, у нас длинный день был. Э, и вчера, сегодня там кот вообще очень длинный покрывался. Так, э, вот первое впечатление. Все то, что надо, вот то, что мы ищем. Вы здесь живете, вы от этого наслаждаетесь. И дали нам это почувствовать. Маленький кусочек, как на самом деле, чтобы отдыхал мозг, голова, тело, вот это. Я надеюсь, эти Э, сколько мы здесь дней будем, 7, 8, 6, там, сколько получится, э, мы это получим благодаря вам, вашей компании. И вот маленький сувенир такой у меня как бы... Так что от всех нас вам... Спасибо огромное. Так что... размер мой. Сказал Вася. Я и хоккей играю. Да, хорош, я уже... Magic Hand. Ребят, а, показываем, как завязывать защелочку на таймине. Ну, мне для тоже... лохов, для лохов. Давай. Мне тоже это все показали, поэтому берем край веревки, сложили, не жалеючи. Допустим, вот так. Допустим. И ты бы еще спокойно. метр бы взял бы вообще. Соответственно, Уж. получили двойную вот такую веревку. И у нас есть вертлюк, защелка с вертлюком. Угу. Продернули. Вяжем просто узел. Ничего вообще не выдумаю. Дмитрий, вам показывает. Так, просто так, узелок. Так. Просто вот узел. Опс. Так, угу. Простой школьный узел. Школьный. А, блин. Завязали. Как шнурки я Давно... Завязали. Так, хорошо. Теперь вот в это получившееся Кольцо продергиваем петлей наш, нашу защелку с вертлюгом. И затягиваем. И все, таймень И наш, все. Да? В домике бетонно. Вот прям бетонно. Рыбак со стажем уже такой, ух. <laughs> Чтоб узел у нас Камчатку уже был прошел. Сахалин, Хабаровский край. Вот так, Дмитрий. А вот это мы отрезаем, а лучше потом еще узелок подпалим чтобы, чтобы в случае, распускал. если уж совсем-совсем-совсем что-то у вас клюнет нереальное, чтобы ваша веревочка с узелком сквозь узел не про... Ножичка же, не будет, мужчина? Это, это же якут. Знаете? У вас ножичка не будет? Ой-ой-ой-ой. Будет. Так активная подготовка к завтра. Вот здесь аккуратненько, где-то вот так. Э. Острый, ой-ой-ой. Только не говори, что у вас еще и зажигалка есть. Если не уж курит. совсем я не курит. Я не курю. Давай тогда вот тут не подпалим, курит. чтобы уж совсем не было. Только трением. Только трением. Ну вы тогда пока а, вы тогда пока пошоркайте. <laughs> Я попозже, попозже подойду к вам. Так, ребят, работа не останавливается ни на минуту. У нас готовится, Олег готовит шулик, Сик, сик жареный. Картошка вареная. Картошка вареная, стик жареный. Итак, народ, вырвался я таки на рыбалку. В конце концов, не помешаю? Я, может, помешаю. Не-не-не, я вон здесь с краешку стану аккуратненько. Я, ну, И по... я не особо умею, поэтому да нет, для не особо умеют, офигенно, офигенно получается. Опа! Опа, видели радуга шнура какая пронеслась? О, какое! Как... О, красота! Вау, ще не деда, ватере, е, сколько можно, е, э, сколько можно! Сейчас ты всех рыбаков сюда переманишь. Шериш, хватай его. Какая что-то невероятное Смотрите, Брикоткину Мишаня принимает Хариуса, а? Так, ребята, повезло мне поймать Хариуса. Это трофейная рыбалка. Вау! Так, ну что, Виктор Михайлович сказал, что такую рыбу здесь не едят. Называют мальком. И, ох, Ешкин крот, куда ж ты побежал? Я тебя выпустить хочу на волю. И говорит, выпускать надо ее. Что ж, беги, мелкой хариус. У меня, кстати, тюкнуло, блеснуло вот прям ну, под мотором, бьет, да. Есть, Его там надо прям под мотором водить. Так, я все думаю, что меня жрут? У меня термоцилов с собой нет. Опа. Так, я все думаю, что меня жрут? У меня термоцилов с собой нет. Кто-то мне клюнулся в кустах. Так, кто это? А, это злодей Хариус. <laughs> Это тот самый-самый Харривас. Иди к нам в гости. <laughs> Надо главного, надо главного эксперта этого, Виктора, Ми... Виктора Михайловича. Виктор Михайлович говорит, мальки выпускать надо. Вот это? Да. Виктор Михайлович! Вижу, вижу. Мне уже мощный упали, ну что ты а, это сижу, си, это сигайпа. Ребят, я не знаю, что... происходит. Ребят, это что-то какая, что-то невероятное происходит. Так, принимайте. Дим, Дим, возьми, пожалуйста. О, есть. Так, кто там у меня? Сижок. Да, сижок. Сижок, сижок, да. Так, ну что, ребят, подходит к концу сегодняшний день. День был хороший, веселый, как оказалось, тут есть рыба. Никто в это не верил. Так, ну вот, народ, и подошел к концу сегодняшний замечательный день. Была куча позитивных событий. Мы даже рыбу поймали. У нас поменялась обстановка. У нас теперь персональная хата ему некомфортно. Так, наши рыбаки собираются. Вот сюда близко. Нет, Что, подожди, подожди надо вот той коробки, а писать. а потом удочку. Анатолий, командуй. Разберу. Серьезный холстовик. Хм. Какой сюда, разряд у вас, Дмитрий? Анахус. Первый юношеский. Первый Считаем, что полет не нужны. Главное, что у вас нож хороший, правильно? Нож замечательный мне подарили сегодня. Блядь, да. Со своей руки левой. Дима, оказывается, тоже левша. Вот ну, так вот. Вот так вот, ребята, на полчасика слетать да, вот собрались. Вот тут, видите, даже наклеечки есть, это самое. Следующий техосмотр, когда проходить. Ой. Ну что, давайте. <laughs> Натай меня. Натай меня, меня, меня, натай меня. Хорошо. А это запчасть, да? Да. да. Так вот, местная техника. Это от комаров, ребят. Буран используют и летом, и зимой. <laughs> Чтоб комары с лица сдувались, так машет. Все. А мы хотим лодку вот эту вытащить. Такая вот. Раз, два, три взяли! Опа! Раз, два, три взяли! Опа! Солар 500. Что такие тяжелые лодки делаете, блин? Раз, два, три взяли! Опа! Раз, два, три взяли! Опа! Вот так вот путаранских баранов все видели, да, а путаранских ишаков никто не видал. Вот они, мы. Давай, давай, ходу! Ходу, ходу, ходу, ходу, ходу! Оба! А -а -а Пошла, родимая! О, давай, давай, давай, давай! Оба! Давай. Оп, оп, стоп. у тебя? У меня, у меня. Все, давай. О! Еще. Оп. По косе, да, пофигарил. Обкатывать. Ну так, ребят, я отдыхаю, а Мишанька пошел ловить хорюзов. Давайте посмотрим, что он там поймал. Привет, народ! День сегодняшний начинается у нас... Начинается он у нас с рыбалки. Народ улетел на экскурсию на рыбалку улетели ребята. Но я пытаюсь вот в этом неспокойном море поймать хариуса и сига. Они есть, за блесной приходят, я их вижу. Но клеваться пока что-то не хотят. что вы, со щитом или на щите? Ты вчера с берега больше поймал. Да ладно, не надо, да. я 6 рыб уже вам привез. Ух, ничего себе. Налима. Ничего себе. А налима это не рыба, да? Налима ну, вообще не рыба. так вот сидишь и вдохнуть боишься чтобы мясо не наесться уже. Мясо обожрал здесь. Ну, ребятки, что идет? Смотрите. Ой-ой-ой, ой ой откуда столько котлет-то набралось? Ой, Олег Федорович взорвал щуку. Налимчики, щучка, сишки. Все условия созданы, только борись, Миша. Да, только ловите рыбу. У меня на буране собака Под бураном моим увы Из заправки всего на полбака Впереди еще длинный пробег Я устал и мне хочется к печке И замерзла не гнется нога У меня на буране собака А над миром бушует ураган Нынче в мире все хаос и бездна, Зол, мороз и жесток даже смех. У меня на буране собака, Впереди еще длинный пробег. Впереди километры и годы, Но заточены мы под кремень. У меня на буране собака, Впереди у меня новый день. То вспотеешь, то снова озябнешь, так и жизнь-то была то черна. У меня на буране собака, то, что будет всю жизнь мне верна. В перекрестьях несчастья и счастья нам придется свой крест пронести. У меня на буране собака, ту, что должен я в лес увести. Ведь она мне и друг, и попутчик, и не требует это в зачет. У меня на буране собака, мне идти с ней по жизни вперед. Не предаст она и не обманет, что порой у людей дефицит. У меня на буране собака, так доверчиво ухо сопит. Вот приехали на место, сейчас попробуем половим щуку. Ну сейчас не зацепляю щуку вот к Воткнем. Вон они сейчас вот тут пройдут. Вон, вон они там идут. Вон он идет. Вот. По звуку-то вон он. А. Не, ну я-то знаю, что она здесь есть. Вот так, ребят, ни одной рыбешки, ни одной, ни всплеска, ничего. Говорят, здесь дядя Витя, он Немерено рыбы. Говорит, немерено рыбы, да. А что-то меряем, меряем, никак измерить не можем. О, какие заводи зашли. Дно ну, а видно все. У вас точно тут рыба есть? О! О. Об дно, не об дно. 15 лет назад. Вода прозрачная, она бы сразу стрельнула. Не жрет. Нифига. Мороженую только. Ох, блин, несемся-то, правда, вот налетим на что-нибудь, так это самое влепит. Да. Держись упор на эту сторону. на скорость километров, не знаю, может 10. Ну да. Сейчас по большой воде 10 километров. Дурят туристов тут, блин. к этому островку, может, Шериш, подойдем? На спокойную воду. На спокойную воду. Вот здесь, может, щука будет. Отличный заброс. О, Хариус. Хариус. Хорошенький такой. Да это маленький. Маленький, ну. Эх, ну, да. У меня сижок. Ох, сижок. Так, народ, кто у нас там? О, там у нас рыба хариус. А что такой большой-то? Нет. Пойдет, он чем мельче, он вкуснее. Молодой сорез. Шагудачику сделали, Пятишка. Тихо, тихо, тихо ты. Тихо ты. Тише. Маленький, да? Маленький. Маленький. Ну, маленький хрюдочек. Так я таймей ловлю. Еще была поклевка. Он идет, идет, смотри. Ага, ага, идет, идет, идет. Да, да, да, хорошие. Не, хариусы, хариусы. Давай, давай, замедлим. Такие хорошие. А, хорошие харюза, да. Харюзочка можно половить, сейчас я тоже покидаю. Ну, сказки мы умеем рассказывать. Ну да. Большого хариуса. Но ну, мы его видели. Здесь выловили. И все, да? Все, харюзов мы взяли. Он оттуда с камня надо кидать. О, есть. Ух ты. Крупняк. Ну, у меня бурлесная крупная четверка у меня стоит. Четверка? Да. Что делаем? Погнали домой. Солнце присело, клево нет уже. Да. А там Каких только нету мышей. с такими жопками, с такими. <laughs> Ну чё? <laughs> Ну чё? Смотрю, ты вообще правильно экипирован. Финтрейл, якутский нож у тебя. Ножом резал чё? Да. А? Привыкаешь? Вообще. Якутский нож. Ну, финтрейл, якутский нож. Финтрейл, вообще правильно. Собран. А, да ты чё? О, извините, я просто... Обидно, досадно. <laughs> Сергей сегодня коптер пролюбил на водопаде. Да дебил, он сам пролюбился. Ну, что могу сказать? Могу поздравить Сергея только с новым коптером. Знаменитые котлеты от Олега по-путарански и щуки. Ай, какой дух стоит, если бы только знали. И сидят, улыбаются, ждут, ждут котлет. Угу. Что, на бензин они летят так, что ли, блин? На тепло, где бочки теплые, вертолет теплый. В бане тепло, не в баню ломятся. О, ничего у тебя тут. Чего? Авионики. А? Ничего, авионики. Да я говорю, Виктор еще ни одного прибора нет. Как он летает без приборов? Расчлененку делает. Зверюга, смотрите как. Ой-ой-ой, Миша, ты опасный. Клетный король идет. Отметился, да. отличился. Ну где рыба-то твоя? Ну смотри! О, блин, похвастайся хоть. Ну, то хороший. О, ну, хороший окунь. Дать тебе весы? Да не, мы... Ну, Миша Брикоткин <laughs> окуня разделывает. Расчлененку. Да, Это не я. Это, Шериш пришел, да. говорит, Мишу мне позовите. А что, где он? не видать. Белая должна быть. Прям почувствуешь, когда тишины не будет, ты почувствуешь. Скальпель. Комары не кусают. Скальпель, зажим. Комары не кусают. Пинцет. Все, скрывай. Дамский пирожок. Он нас повез. Дим, ну как ты, опробовал, да? Нож замечательный. <laughs> Режет отлично. <laughs> Вот так вот. Подари мне улыбку ясную. Подари мне взгляд солнечный. И уйду я тогда радостный. Разложу свои мысли по полочкам. Это полочка для мыслей радостных. Это полочка для мыслей горестных, Это полочка для мыслей праздничных, А это полочка для мыслей прожитых. А когда с тобой снова встретимся, Через много-много лет порость пройденных, Знаю я, что смету эту полочку И оставлю одну огромную. Это полочка для нежности это полочка, для глупости это полочка, для девочки, что любила меня в юности. Подари мне улыбку ясную, подари мне взгляд солнечный, и уйду я тогда радостный, разложу свои мысли по полочкам. Это полочка для мыслей радостных, Это полочка для мыслей горестных, Это полочка для мыслей праздничных, а Это полочка для мыслей прожитых. На этой позитивной утренней ноте мы и заканчиваем наш день. Надеюсь, что вам все понравилось. Любителям рыбалки не расстраиваться, главная рыбалка еще впереди. Вы не видали еще Мишаню Робинзона. Ну и, конечно же, ставим лайк Виктору Шеришу за хорошие, добрые песни. Годы пролетели, ну... выпилила кудри, высушила кожу. В зеркало заглянешь, а увидишь рожу. В зеркало заглянешь, а увидишь рожу сустава гибких грохот раздается Утром встать с постели мне не удается И тебе, подруга, жена, тоже жить не сладко Сидя сиднем дома, как цветочек катки Сидя сиднем дома, как цветочек катки верю больше никаким рассказам, Что лет девяносто есть своя услада. Мол, замолкли бури, и осталась радость. Ох, поверь мне, молодость, старость это гадость. Ох, поверь мне, молодость, старость это гадость. Ах, как много горькой соли вместе съели, А время пробежало, годы пролетели. Никогда не видеть соли этой горькой, Не вернется молодость, лишь осталась войкой. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если не трудно, поставь палец вверх подпишись на канал, расскажи, что ты думаешь об этой серии в комментариях. Эти несложные действия помогут нам стать еще лучше. Конечно же, оставайся с нами и смотри наши новые видео. Всего хорошего. Искренне ваш Герасим Шерп. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если не трудно, поставь палец вверх. Подпишись на канал, расскажи, что ты думаешь об этой серии в комментариях. Эти несложные действия помогут нам стать еще лучше. Конечно же, оставайся с нами и смотри наши новые видео. Всего хорошего. Искренне ваш Герасим Шер.